经过十年的发展，随着领导人峰会机制的认真完善，今天国家已经形成多层次、宽领域的合作架构，成为世界主要新兴经济体开展对话与合作、参与。 全球治理的战略平台和维护世界和平、促进共同发展的重要力量。今年呢，将在巴西的佛塔雷萨举行金砖国家第六次峰会。这是一次非常重要的会议，它将开启金砖国家第二轮的峰会。中方呢，将全力支持巴方举办好。 这次会议，我们期待着这次峰会向外界传达出竞争国家团结、信任、合作的信息，并在以下几个方面取得积极的成果：一是继续就全球治理和重大的国际政治经济议题充分的交流看法，协调立场。 重点的谋求在全球治理改革进程中发挥建设性的作用，推动国际金融机构改革实现突破，进一步的来提高新兴经济体在全球治理，特别是经济治理中的发言权和。 规则制定权。二，是积极落实各方已经达成的相关的共识，特别是就啊建立金砖国家开发银行和应急外汇储备库取得实质性的进展。三，进一步加强。 新疆国家间的合作，共同的寻求新的经济增长点，建立相互间更加紧密的经济合作伙伴关系。